grupo de personas, vándalos, desconocidos, sujetos, manifestantes, multitud, personas, los que creen, los presentes, grupo indeterminado de sujetos, grupo de individuos, protestantes, grupo de manifestantes, gran multitud, violentistas, responsables, gente, los que hacen llamado a la violencia,